一想到你，我就空恨别梦久。杀局只会埋烟柳。 just wanna keep you all in my safe. All I wanna do is give you love when I say forever and ever, baby, go on. Yeah, we pray we gon' do it right here. I need it today. You just need out there, shut this, shut that shit. Don't you hear who Fabia that what they need a gadget? Oh, yeah, you wait, and it's you that do tell line, yeah. Yeah, you penny to go make a hollow tongue, yeah. Uh, you're on one mate, and who's any shambang, eh. Such a who you're booing, need a dumb lamb, eh. You sang a shout, just I watching a dumb lamb. She thought every time I couldn't honey, yeah. 这片也不转身，你的一颦一笑，我却留了半生。那时间的所有美好，全部就沙你躺。想追晚喝酒，也却拿的不经你半分。天光乍破雨，暮雪白托了。想要给你介绍邻里工作同你聊，背影一笑遥，上层却笑笑。会坐在景区捡起早已是风毛利角。 Tonight.